Real estate versus real estate investment trust or REITs. Unsa man ang mas angay, unsa may mas better na investment. So the good thing about this guys is both real estate and REITs kay is in the property sector no? So, ang real estate mo, na social kasi paminahon, pero that's technically yuta, building, condo, or mga apartments, diba? mga residential areas, industrial, that's it. Ang REITs naman po is the same thing, real estate yun siya, yun nga lang, it's a stock na pwede na to sa paliton, pinaagi sa itong stock brokerage account, and then you will earn money through capital gains or dividends. So at least natay a, a differentiator kung sa ang real estate and REITs. Duha ka buok na things sa kailangan to sabton na difference lang duha in terms of kita as an investor. The first one is ang capitalization. Pag mupalit ka og real estate, buta to, mga yuta or house and lot, kasagaran ana na ay 20% down payment of the total project cost. So buta na to 5 million pesos ang project cost, 'di ba? Or katong unit nimo or katong imong balay, then you get 20% of that. That is 1 million pesos, 'di ba? And i-divide that nimo for the next 36 months, mo na siyang bayaran nimo monthly. Amortization pa lang sa equity alone, mahal-mahal na. And the remaining 80%, pwede nimo siya i-loan sa banko for the next 5, 10, or 15 years. Kung sa pag-ibig, pwede po na siya 25 to 30 years. Compared nimo sa REITs, na you can buy a REIT at 37 pesos per share, 1.90 pesos per share, tapos ang iyang board lot nasa 100, nasa 1,000, sa laktod na pagstorya, ah, bisaya kayo, no? Sa laktod na pagstorya, pwede ka mo invest sa REIT as of this recording is kung na kay 4 mil, 4 mil, pwede na ka mag-invest sa REIT. Ang point is capitalization alone, real estate is expensive, while naman REITs is affordable. Second is liquidity. Liquidity, guys, is how fast can you turn your asset, real estate man siya or REIT, into cash. Muna yung pasabot sa liquidity. Kung naa kay ari-arian, computer ba, imuhang mga stocks ba, o imuhang mga properties in this case, kung naa kay real estate, that's considered to be an asset. Right? Mahal siya. So, pag once imo siyang ibaligya sa market, pipila lang man ang tao na naay milyon-milyon. Pipila lang ang mga tao na maka-afford sa imuhang ginabaligya na real estate. Compared mo nimo sa REIT, since it is a stock, no? And daghan kayo mga investors and traders sa stock market, mahulog ana is mas paspas ang liquidity sa imuhang REIT. Right? So kitahay na kay 1,000 shares sa A REIT. Kung na ay tao out there na willing mo palit sa imong 1,000 na shares at 4, for, uh, 40 pesos per share, that is around 40,000 pesos, daghang biyak tao na 40,000 pesos. So they can actually buy you out. Pag man, kung ikaw kailangan ng kwarta, makita na mo sa brokerage account, you can request for it to withdraw, you have the cash already. Mauna siya kasagaran pag-abot sa pandemic, daghang kayong mga mga dato pod ng mga tao or yeah, mga nag-invest sa real estate na dili na nila makaya tungod kay nawalan sila source of income, then they need to liquidate some of their assets pero wala dili nila mabaligya tungod kay ang mga tao pod walay buyer. Those are the two things na kailangan pa nimo i-consider for yourself. Capitalization and liquidity. So, question of the day para sa imuha, unsa man imuha, unsa man mas angay or mas nindot na investment? Is it real estate or REITs? Ibutay mo answer, comment section.